Την κόρη Για τη σημερινή κατάσταση έχω να πω ένα πράγμα. Αυτό που βιώνω εγώ προσωπικά είναι, συμπυκνώνεται σε μία λέξη. Μας έχουν κλέψει τη ζωή μας, την ξενιασιά μας, την ηρεμία μας, το δικαίωμά μας να ονειρευόμαστε το αύριο. Γι' αυτό το λόγο προτείνω Μάλλον για αυτόν τον λόγο πρώτα απ' όλα είμαι κάθε μέρα στην πλατεία. Σχεδόν κάθε μέρα όταν μπορώ και μου επιτρέπουν οι υποχρεώσει μου και τα παιδιά μου. Και γι' αυτό το λόγο, και μάλλον και για όλα, γι' αυτό, γι αυτό που, που, είπα πριν, προτείνω και λέω σε όλο τον κόσμο, ο μοναδικός δρόμος είναι να κατέβουμε όλες τις πλατείες, να οργανωθούμε, να φτιάξουμε πυρήνες δημοκρατικούς που να ανακαλύψουμε την άμεση δημοκρατία μέχρι να ανατρέψουμε και την κυβέρνηση και αυτή την πολιτική που αυτή πρεσβεύει.